yaitongo betsi zvausi vyaishidu mirror for my feet Biski de raha Simetri saini Attends Fanyiski Restons poli pour les poli Même si ton corps me fait sortir des obscénités Tsaratarina ou clé la bise à la cavo marinho nekavata tenho nekavudizenye sikuju ise nekatarehiyo nekavata tenho nekavudizenye sikuju ise tararatamparanga tararatamparanga tararatamparanga